attenzione Alicudi, Alicudi. Io produco i capperi a 1180 eh, gradini di altezza, qua le distanze si misurano in gradini, quindi sono a metà della quota dell'isola, circa 350 metri. Ok, dai superiamo questo povero scecco. Pensavo che avevi scaricato su. Usala mamma. Di diverso qua c'è la forza del paesaggio, la durezza eh, dell'isola, è un posto veramente duro. Ma questo è il tuo percorso abituale di raccolta? Sì. da qui Però è un posto vero, dove io mi sento realizzato pienamente, in qualche modo nutro la mia anima. È un ambiente un po' ostile, non ci sono servizi, non c'è l'acqua, non c'è la luce, utilizzo l'energia che proviene dal sole e dal vento, cerco di, di fare un'agricoltura estensiva che, che rispetti l'ambiente, che lasci il paesaggio intatto. Tutta quella zona l'avevo pulita tutta, vedi là? Ho scelto di, di, di fare questa agricoltura un po' itinerante, produco le mandorle a noto, il, il mandorle vino e olio a noto eh, e qui produco invece il capperi e il finocchietto selvatico. Mi piace moltissimo vivere la vita, spostarmi, conoscere persone. Quindi mi sento un isolano due volte, <laughs> un isolano siciliano e un isolano alicudaro. Non l'hai mai assaggiato i miei capperi? No. No? No, no. no. Mezzo, tipo questo. Das ist Kapper. Mm -hmm. Das ist Capperoni. Capperoni. Grosse cappere. Yeah, il cappero si conserva sotto sale viene raccolto, eh, poi si mette un po' di sale per farlo sudare. Una volta che mette il suo liquido si aggiunge sale fino a saturare il liquido e si girano il loro stesso liquido fino a quando i capri si riassorbono eh, questa salamoia e quindi alla fine il risultato finale sarà un cappero eh, salato ma senza sale a vista. Tomorrow perhaps? Mm -hmm just one minute, one second, you make the same and it's finished. Mm -hmm. Okay. Day, okay? Quello che mi rende felice qui è mettermi forse un po' alla prova in un contesto così difficile. Così hai i maccaroncini. Svegliarmi la mattina e vedere paesaggi indimenticabili e che possa attraverso il sapore trasferire anche un po' forse queste emozioni. Mi piacerebbe che le persone conoscessero questa realtà perché in fin dei conti la migliore certificazione è la conoscenza diretta della realtà produttiva.